Namaskar KTurtle programming concepts tutorial hokoluke amantron janalu E tutorial at ami hikim KTurtle program likhiboloi variable byabohar kori input store koriboloi print command byabohar kori canvas print koriboloi line at comment koriboloi E tutorial record koriboloi moi ubuntu linux operating system version 11.10 KTurtle version 0.8.1 beta ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি ধৰি লৈছো যে KTurtle ব্যৱহাৰ কৰাৰ আপোনালোকৰ বেসিক জ্ঞান আছে যদি নাই দৰকাৰী টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক আগবঢ়াৰ আগতে আমি KTurtleৰ বেসিক তথ্যৰ কথা কওঁ কেনভাছত দেখুওৱা টৰ্টলক স্প্ৰাইট কোৱা হয় স্প্ৰাইট এখন সৰু ছবি যি কেনভাসৰ চাৰিওপিনে ঘূৰিব পাৰে উদাহৰণ স্বৰূপে কাৰ্সৰ এটা স্প্ৰাইট হয় স্প্ৰাইট হাইড কমান্ডে টাৰ্টলক কেনভাসৰ পৰা লুকুৱাই দিয়ে স্প্ৰাইট শো কমান্ডে টাৰ্টল লুকাই আছে যদি দেখুৱাই দিয়ে ক্লিয়াৰ কমান্ডে কেনভাসত থকা সকলো ছবি মুছি দিয়ে কে টাৰ্টলৰ ভিতৰত dollar signe variables rakhe. Asterisk signe duta number puran kore. Kerete eta number ghat uliai. Hash signer pisot likha baikko comment hisape dhori loi. SQRT eta function hoi g eta number borgamul uliai. Block আমি কেটাৰ্টল এপ্লিকেশন খোলো ড্যাশ হোম মিডিয়া এপসত ক্লিক কৰক টাইপৰ তলত এডুকেশ্যন আৰু কেটাৰ্টল বাছি লওক কেটাৰ্টল এপ্লিকেশন খোল খাব আমি কেটাৰ্টল টাৰমিনেল ব্যৱহাৰ কৰিও খুলিব পাৰোঁ কণ্ট্ৰল অল্ট টি একে সময়ত টিপিলে টাৰমিনেল খোল খাব KTurtle type kori enter tipile KTurtle application khul khabo. My program code type kori apunalukok bujam. Program text loi olop zoom in kori lao, nahale olop blur hoi thakibo pare. Hash Program to find square of a number. Enter the box. Hash signer pasot likha byko comment hisape dhuriluwa hoy mane program execute korar homoyot a line eku execute nakore enter tipok reset reset commande turtleক তাৰ আগৰ জেগালৈ লৈ যায় enter টিপক dollar i equal to ask double quotesৰ ভিতৰত enter a number for i and click on ok dollar i এটা ভেৰিয়েবল হয় user input সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ ask কমাণ্ডে ভেৰিয়েবলত ৰাখিবলৈ user input বিচাৰে enter টিপক font size space 28 font size printer ব্যৱহাৰ কৰা font size set কৰে font size input হিচাপে নম্বৰ লয় pixelsত set কৰা থাকে print $i into $i print $i into $i e at a number borko dhajo kori print kore. Enter tipok sprite hide. Sprite hide a turtle lock canvas or pora look idea. Bolok etia program run koru. Editor of thoka code execute kori boloi. Toolbar of thoka run buttonot click korok. Execution speed thoka ekon list dekhwabo. full speed, highlighting aru inspector nathake, full speed, slow, slower, slowest, aru step by step. Slow bagot code to salam. Ekhon input bar ulabo, air man pundhradi enter tipok. Pundhar borgo equal to duha posis canvasot dekhwa hobo. Bolok এতিয়া প্ৰোগ্ৰামৰ জৰিয়তে এটা নম্বৰৰ nth ঘাত উলিয়াব শিকো টেক্স এডিটৰৰ মোৰ আগৰ পৰাই এটা প্ৰোগ্ৰাম আছে টেক্সট এডিটৰৰ পৰা প্ৰোগ্ৰাম কপি কৰি কেটাৰ্টল এডিটৰত পেস্ট কৰক অনুগ্ৰহ কৰি টিউটৰিয়েল পজ কৰি প্ৰোগ্ৰাম কেটাৰ্টল এডিটৰত কপি কৰি লওক প্ৰোগ্ৰাম টেক্সটলৈ জুম কৰি লৈছোঁ program to byka koru. Hash signer pasotoka byko comment hoi jai. Reset command e turtle the default position aloi loi jai. Dollar i aru dollar n user input hongrokhon koribuloi duta variable. Ask command e variable ot hongrokhon koribuloi user input kuje. Font size at high se print ot bebohar kora font size set kore. font size input number হিসাবে লয় যে pixelত set করা থাকে print $i to the power $n e এটা number ঘাত গণনা করি print করে sprite hide turtleক canvasর পরা লুকুয়াই দিয়ে বলক প্রোগ্রামটো রান করু i মান 5d enter টিপক n মান 4 d enter tipok 5 to the power 4 equal to 625 puli canvasot dekhwa habo bolok etia ami agore pora programot thoka sqrt function byabohar kori eta number borgomul uliao editor pora code copy kori kturtle log editorot paste korok অনুগ্ৰহ কৰি টিউটৰিয়েল ইয়াতে পজ কৰি প্ৰগ্ৰামটো কেটৰটল এডিটৰত কপি কৰি লওক প্ৰগ্ৰাম টেক্সট অলপ জুম কৰি দিও নহলে অলপ ব্লাৰ হৈ থাকিব কোডখিনি বুজাই দিও হেশ চাইনৰ পাছত থকা বাক্য কমেন্ট হৈ যায় ৰিছেট কমাণ্ডে টাৰ্টলক তাৰ ডিফল্ট পজিশ্যনলৈ লৈ যায় $i user input hongrokhon koriboloi eta variable. Font size 28 printot bebohar kora font size set kore. Print sqrt $i e eta number borgoman gonona kore. Sprite hide turtle lock canvas or pora lukwai diye. Bolok program to run koru. Iron 169D OKত ক্লিক কৰক 169ৰ বৰ্গমান 13 কেনভাছত দেখুৱাব আকৌ ৰান কৰো বলক আইৰ মান মাইনাছ 169d OKত ক্লিক কৰক যদি আমি ঋণাত্মক সংখ্যা এন্টাৰ কৰো আউটপুট নান হয় জি একো সংখ্যা নহয় বুজায় যিহেতু ঋণাত্মক সংখ্যাৰ বৰ্গমান বাস্তৱ সংখ্যা নহয় বলক আমি প্ৰোগ্ৰামৰ দ্বাৰা এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ঘনমান গণনা কৰো এডিটৰৰ পৰা কোড কপি কৰি কেটাৰ্টলৰ এডিটৰত পেস্ট কৰক অনুগ্ৰহ কৰি টিউটৰিয়েল ইয়াতে পজ কৰি প্ৰোগ্ৰামটো কেটাৰ্টল এডিটৰত কপি কৰি লওক প্ৰোগ্ৰাম টেক্সট অলপ জুম কৰি দিও নহলে অলপ ব্লাৰ হৈ থাকিব কোডখিনি বুজাই দিও হেশ সাইনৰ পাছত থকা বাক্য কমেন্ট হৈ যায় মন কৰিব যে ই এটা এক শাৰীৰ কমেন্ট প্ৰত্যেকটো কমেন্টৰ আগত হেশ সাইন থকাটো আৱশ্যকীয় ৰিছেট কমাণ্ডে টাৰ্টলক তাৰ ডিফল্ট পজিশ্যনলৈ লৈ যায় ডলাৰ আই আৰু ডলাৰ চি ইউজাৰ ইনপুট সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দুটা variable dollar c equal to dollar i to the power 1 by 3 e eta hoinkar ghanman gonana kore. Font size 28 e print dot kora font size set kore. Print dollar c e eta hoinkar ghanman print kore. Sprite hide turtle lock canvas pora lukuai die. Bolok program to run koro. Iron man 343d ok click korok. 343 ঘনমান 7 কেনভাসত দেখুৱাব ইয়াৰ হৈতে আমাৰ টিউটৰিয়েলৰ শেষ অংশ পালোহি সমুকৈ কবলৈ গলে এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো প্ৰগ্ৰামৰ কনসেপ্টস এছকিউআৰটি ফাংচনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰিন্ট কমাণ্ডৰ ব্যৱহাৰ কেটাৰ্টল এডিটৰ আৰু কেনভাস ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এছাইনমেণ্ট হিচাপে মই বিচাৰো আপোনালোকে বেচিক প্ৰগ্ৰামিং কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াওক এটা সংখ্যাৰ ঘন এটা সংখ্যাৰ এণ্ড ঘাট এই ভিডিও চাব পাৰিব এই ইউআৰএলত ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি হৈছে যদি আপোনাৰ ভাল বেনৱিথ নাই আপুনি ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা আয়োজন কৰে অনলাইন টেষ্ট উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে আৰু জানিবলৈ আমালৈ লিখক contact@spokentutorial.org Spoken Tutorial project talk to a teacher Project এটা ভাগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRD ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় আৰু তথ্য আপোনালোকে ইয়াত পাব এই টিউটৰিয়েলটো প্ৰজ্ঞান বেজপুৰৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে মই মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা ছাইন অফ কৰিছো ধন্যবাদ